Kak bolehlah cakap macam tu. Ah, Kak kan anak dia. Awak ingat saya ni anak Kak Zaitun? Ha. Awak tahu tak dulu, saya ni pun pengemis macam awak tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Oke cuy, nggak sah rasanya cuy ya kalau kita nggak mereaksi hal yang menarik yang ada di Malaysia di setiap bulan suci Ramadan dan di apa ya memasuki raya gitu ya. Salah satu hal yang menarik ya menurut saya pribadi cuy di Malaysia itu adalah iklan rayanya cuy. Klan Raya. Ini tiba-tiba aja banyak banget teman-teman yang request saya di apa namanya nih di TikTok ya ada yang mengirimkan saya beberapa video dari TikTok dan ada juga yang mengirimkan saya video linknya langsung gitu ya, linknya langsung dari Instagram gitu cuy ya dan di sini saya sudah menyiapkan video iklan raya ada berapa banyak di sini cuy ya, iklan raya ya di tahun 2022 ini cuy tapi saya akan memilih dulu cuy ya karena um, waktu itu sangat mepet gitu ya waktunya itu nggak terlalu banyak ya buat saya karena saya juga ingin mudik ya ingin pulang kampung jadi saya akan mereaksi beberapa beberapa aja ya eh, video uh, iklan raya ini cuy. Judul videonya itu adalah Sedokoh Hari Raya 2022 cuy. Nanti saya cantumkan uh, apa namanya link original videonya di bawah cuy atau nama pemilik channel yang mengupload iklan raya yang satu ini cuy ya. Dan oke okay, tanpa banyak cakap lagi cuy, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3, 2, 1. Hmm. Oke. Okay. oh ini siapa lagi namanya cuy? Ini kayaknya yang ikut peserta kemarin uh, Gagal Vaganza. Saya lupa lagi namanya cuy. Nor Nor Aduh, lupa gue cuy. Siapa lagi namanya cuy? Ya, saya lupa. Pokoknya ini penyanyi GG sih ya. Legend juga di Malaysia cuy. Amboi! Tak nak kerja ke? Ha? Dengan <laughs> kerusi bersepah-sepah macam ni. Siapa cuci sudu ni? Tak nampak ke kotor lagi? Senang-senang je letak dekat sini. Takkan nak bagi orang makan dengan sudu kotor? Ya, Kau tak habis-habis potong sayur, potong sayur, potong sayur. Asal potong sayur je berdua. Asal berdua je potong sayur. Sampai bila nak habis? Sampai kaya. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak minta makanan sikit? Oh, mati dah. Kena marah dah. Oh. Oh, dikasih cuy. <laughs> oh, ternyata dia baik ya. Wih, sampai licin cuy. <laughs> sampai licin. Sama-sama. Nak pergi mana tu? Oh, minta minta. Entah Cuci pinggan tu dulu. Sana. Oh, tak minta bayaran tapi... Oh, banyak banget. Basuh semua tu. Ah, oh, okey, Kak. Ternyata pinggannya <laughs> banyak banget. Tahu basuh pinggan tak? Tahu, Kak. Nama siapa? Amin. Saya Aini. Yang tu Kak Zaitun. Esok nak makan sini lagi tak? Nak, Kak. Datang pukul lima. Ah, kenapa awal sangat, Kak? Pukul lima. Ya, ya. Jadi karyawan langsung, ya? Nah, pakai ini, Senang sikit. Terlambat. Kenapa lewat? Saya tak ada jam, Kak. Alasan. <laughs> Amin, awak kena pergi kedai supplier ambil barang. Ini alamat dia. Awak cari Mr. Chong. Lepas dah ambil barang, awak minta dia tanda tangan kat sini. Faham? Makanan saya macam mana, Kak? <laughs> Makan aja. Belum kerja dah fikir pasal makan. Pergi cepat. Lewat dah ni. Cepatlah, terhege hege. Pandai juga berlagun dia, je ya? Belum ada training gitu, langsung langsung aja kerja gitu ya. Oh. Oi. Viewnya cuy keren banget. Ha, Mr. Chong. Eh, saya sudah hantar saya punya budak lama lah. Ha? Tak sampai lagi? Tak apalah, Mr. Chong, you baliklah. Besok saya hantar orang lain. Sorry ya. Okay. Bye ya. Oh, enggak sah. Belum tiba. Ada ha, azan dah. Baca doa buka puasa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna, sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pula. Wish, keren banget sih view-nya. semalam. Kita orang semua risau pasal Amin tau. Amin makan kat sini eh semalam. Kak. Hmm, dia juga ada. Makanan dekat sini lagi sedap ke? Eh. Tak kak. Uh, tapi orang bagi je makanan kat orang macam saya ni. Tak payah nak kena buat kerja lah. Okey. Tak payah nak asyik kena marah lah. Habis tu sampai bila awak nak harapkan bantuan orang lain? Betul. Betul banget. Kak senanglah cakap macam tu. Orang macam saya ni susah nak buat kerja kak. Kan kita orang nak bagi kerja, hmm, awak hmm, yang tak iya. nak buat. Ha. Kak bolehlah cakap macam tu. Ah, Kak kan anak dia. Awak ingat saya ni anak Kak Zaitun? Ha. Awak tahu tak dulu, saya ni pun pengemis macam awak tau. Dulu pun, Aini macam Amin. Okay. Siang malam mengemis, Tak sedekah dekat siapa-siapa tepi jalan. cara Kak Zaitun sedekah tu lain. Dia tak sekadar guna makanan ataupun duit. Kak Zaitun bersedekah dengan bagi kita peluang untuk belajar. Peluang cari rezeki sendiri untuk jadi insan yang berguna. Biarpun kita ni orang yang terabai, dia bagi kita semua tempat tinggal yang baru, masa depan. Kak Zaitun selalu ingatkan, kalau kita kerja kuat, kalau kita ikhlas, insya-Allah hidup kita mesti diberkati. Betul, betul, betul. Amin. Nak balik tak? Hmm. Satu tahun kemudian, Sekejap, bang. Kalau cuci pinggan dulu boleh? Okey. Woi, merinding bulu-bulu gua, cuy. Oke. Okay. Oke, okay, cuy, itulah tadi iklan raya yang jujurnya sedekah ya, sedekah hari raya 2022, cuy. Uh, menurut saya satu je kekurangan dari iklan raya atau cerita pendek kali ini cuy ya film pendek kali ini cuy adalah uh, Ya karena terlalu pendek gitu ya. Ini keren banget kalau durasinya agak panjang gitu ya. Oh Simple gitu ya, simple. Pendek aja ya. Ceritanya itu pendek gitu tapi banyak banyak pengajaran kurang sadar tak banyak pengajaran dalam video ini cuy. Atau saya aja yang berpikiran uh, banyak pengajaran atau gimana sih? Orang bisa bantu komentar juga cuy ya. Orang bisa uh, kasih pandangan korang tentang video ini. Tapi menurut saya keren banget cara si pemilik ya, si pemilik warung ini tuh sedekah gitu ya. Cara dia bersedekah cuy ya. Dia tidak cuman memberi, memberi aja tidak, tapi dia memberikan uh, maksudnya itu memberi memelihara dan memberikan pekerjaan pula gitu ya jadi jangka panjang gitu ya jadi dia tak memberikan uh, sebuah sedekah itu dalam satu hari je ya dia mempekerjakan dia memberikan gue nggak bisa menjelaskan secara detail cuy ya jujur aja saya tak pandai sangat bercakap lah cuy ya tak saya tak apa namanya tak pandai pula membaca atau gimana cuy tapi orang bisa paham lah cuy ya yang saya maksud itu macam mana gitu ya keren banget film ini cuy ya. aduh sayang satu aja kekurangannya cuy durasinya terlalu pendek itu Oke. Okay. Menarik banget cerita ini sih ya. Tapi sayang banget ya. Menarik tapi view-nya masih sedikit gitu ya. Kurang bantu lah, kurang bantu share video ini aja ya, kurang bantu. Ini contoh saya share video ini kepada korang gitu ya. Jadi kurang bantu share juga video originalnya cuy. Video originalnya ini bagusnya itu di TikTok gitu ya. Kurang share di situ supaya orang yang di TikTok tuh datang eh, apa namanya dekat YouTube gitu ya, tengok originalnya gitu ya. Ini keren banget. Banyak pengajaran di dalamnya cuy. Saya harap korang bisa mendapatkan pengajaran dari video ini cuy. Oke dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Setelah ini saya akan membuat lagi gitu ya. Reaksi klan raya cuy ya mumpung gitu ya. Mumpung kita belum mudik gitu ya. Jadi masih ada kesempatan gitu ya. Tak kisahlah saya menggunakan eh, baju ini je. Nggak jadi masalah. Yang penting kita mengabulkan permintaan korang.